koo Naggataa Warqee ganda Kormaa argama. manaa koo Maqaan kiyya turuu Abbabaan jedhama. Kan itti argamnu ganda Tulluu Kormaati. Har'a isteeshinii fayyaa nyaata daa'ima nyaata madaalawaa kan qophaa'u akka isaan nutti mana eegaa jirra jechuudha. Nagaartuu? Akkam? Nagaa. Jirtu? sagantaa kiyyaatti kanan dhufe nyaata daa'imaa waggaa lamaa gadii akka hojjennee agarsiisnudha. Kanaaf waan qopheessite sillachuu waan qopheessitanii tona eegdan tokko tokko naaf ibsitu jechuudha. Sirriidha waan qopheessine sinifaan ibsa tokko tokkoon jechuudha. Kino qopheessee kanaan jiraa jechuudha si akkuma sinnaan jettaniin jiraa, jira dinnichi jira raafus qopheesse buuphaa yookaan immoo killees qopheesse foon immoo gogaas qopheesse jechuudha shaboonis jira kun immoo midhaan dheedii yookaan shiroorraa kun qopheesse zayitiinis jira aannanis qopheesse bakka immoo zayitiin hin jirretti immoo dhadhaas qopheesse akkuma sinnaan jettaniin har'a tinoo qopheesseen Obuna gasa nyaata kana akkamii nyaata madaalama ya, kana walumaan qopheessitanii haala warraa keewwalin. Waan duukaa qophaa'ee jira. Barachuudhaas gitu. hin eegaa jirra. Asirratti amma wanti nuti ilaallu midhaan dheedhiirraa kun kan da, Midhaan gosa adda addaa kan walitti makamee qophaa'edha. Isaanis midhaan dheedhii fi midhaan ittoodhaaf ta'an kan qophaa'edha kuni. Eh, Bu'aa horiirraa immoo yoo ilaallu aannan ni jira, dhadhaa eh, irree ni jira jechuudha. Buuphaa irraa akkasuma hin jira, foon qoonxan irree hin jira, kun kuning hin barbaachisa. Ittaansee kuduraa fi muduraa irraa irree karo hin jira, dinnichi hin jira ittaan seeraa fuunis hin jira jechuudha. Kana kanatu qophaa'ee booda bu'aa isaa hin laallaa akkamitti akka hojjetamus waliin hubanna. Loomi anna qopheechaa jirtan kun faayidaa maal qaba? Faayidaan nyaata madaalamaa hoggaa daa'imman hoggaa lamaa gadii maal akka ta'e sifan ibsa. Tokko qaama isaanii ijaaruudhaaf ni fayyada. Lama immoo daa'imti hoggaa lamaa gadiitti nyaata madaalamaa gosoota adda addaa irraa argatte yoo ta'e sammuu ishee irree haaroomaa deema. Daa'imti sun irree sammuu ishee qaroomaa deema jechuudha. Kanaaf humna irree ni argatu daa'imman suni qaamni isaa irree ni ijaarama. hanqina nyaatota birrii hin saaxilamanii jechuudha daa'ima. Kinoo loomii hanga isin dhuftanitti raafuus affeelee dinnichas kaarotis affeeleen qopheechee isin eegee jechuudha. Xuruu nyaata kana qopheessuu keenyan dura qulqullina keenya eeggachuu qabna. qulqullina keenya eeggachuu qabna naan jedhu harka keenya sirriitti saamunaa fi bishaanis hukumnee dhiqannee xurii sana ofirraa baasneettidha kan nyaata daa'imaa kana qopheessinu jechuudha. Innis maaliif daa'imman nyaata qopheessinu harka keenya fi meeshaatti hojjennu sana irra hin qulqulleessine yoo ta'e daa'imman dhibee saaxilamuu danda'u dhibeewwan jira haasatti tirree saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf dursinee harka keenya bishaan saamunaan qulqulleessinee nyaata hojjechuu jalqabnaa jechuudha. Sirriitti sukkoo biqiloonni akka sirraa bahutti keessa keessa keessarree maaliif daa'imman waanuma xiqqoodhaan qubsatu waan ta'eef qulqullina keenya sirriitti eeggachuu qabna. Quba quba keessaa sukkoo baasa. Kaarotas bifa kanaan kilo bulleesseen jira qopheessee dinnichas immoo bifa kanaan affeeleen qopheessee jira. Raafus immoo kilo bifa kanaan affeeleen jira. Garuu akka barannetti raafuun bishaan waa keessa seenee dafee bahuu qabaa jechuudha. Wantoota marqaadhaaf ta'an hunda qopheeffatteerta. Dinnisa bilcheessite, bulleessite qopheessite, irree qopheessite, raafuu irree qophaa'ee jira. Kanaaf wanti dura qophaa'ee waan jiruuf amma akkaataa marqaa san tartiiba isaa illee hojjechuu dandeenyu waliin hojjennaa jechuudha. Jalqaba kaasnee hanga dhumaatti akkamitti agar marqaan marqamu hojjennee waliin agarsiisuu hin dandeenya jechuudha. Akkami yobbo Nagasaa waan kana sirriitti baca tamu si galeera? Ee naagalee jira sirriitti hubachee. Ishee yaadde xuruu bishaan keenya dafeera. Amma kallattumaan karaa marqaa hojjechuutti deemnaa jechuudha. Bishaan erga dafee aannan itti daballaa anneetti naqnaa annees waliin dafuu qabaa jechuudha. Turuu amma aannan keenya dafeera waan ta'eef midhaan keenya daakuutti naqneeti marqaa marquu jalqabnaa jechuudha. Midhaan keenya itti naqnaa. Innis akkan garmalee akkan jajjabaan garmalees laafaa ta'uu qabu jechuudha. Marqaan kun kaa sirriitti ol nyaachuu qaba. Sirriitti sukkumuu qabda. Dabalataan immoo sirriitti bilchaachuu qabaa jechuudha. Umuriin daa'ima keetii hoggaa fi ji'a jalaan jette miti. Kanaaf garmalee akka jalaan qallanne akkaataa isa nyaatamuu danda'uttidha jechuudha. marquu qabdu. Midhaan bilchaatera waan ta'eef inni itti aanu hanqaaqotti naquudha hanqaaqoo keetti naqadhu ta'u warraaqsa sirriitti. Eeyyan akka warraaqsa sirriitti salfa godhadhu ta'e sirriitti warraaqsa wal fudhachiisu. Tole adde xurama buuphaa goonirraa midhaan erga bilchaatee erga midhaan fi buuphaatti gooninni bilchaatee immoo zayita xiqqootti godhanna jechuudha. Kanaaf annaan siin naqu kanaati immoo lingee sirriitti wal fudhachiisa. Eh, Shaamma immoo dabalataan kan itti goonu inni kun eh, dinnicha affeelamee bullaa'ee qophaa'edha. Innis eh, nyaata madaalama keessaa isa tokkodha waan ta'eef hin barbaachisaa jechuudha. Dinnicha keenya itti godhannee inni taan immoo kan nu hafu kaarota jechuudha. Kaarota keenyas haaluma kanaan itti daballee waliin geenya erga isatti naqee raawwannee kan nu hafu raafuudha waan ta'eef raafuun keenyas itti godhamee waliin geenyees qopheessinaa jechuudha. Kanaaf amma waan hunduu qophaa'ee dhumeera kan nuuf homaa inni adda turu ashawoo ayoodiinii kan itti naqu qofa. Innis kan itti naqnu abidda irratti osoo hin ta'in erga marqisi gadi bu'ee qorree boodadha jechuudha. Maaliif yoo abidda irratti itti naqne faayidaa inni qabuu fi qabiyyee inni qabu sun irree hurkaan keessaa baduu danda'a jechuudha. Kanaaf hurkaan akka keessaa hin banne erga lafatti wantichi marqichi bu'ee raawwate lafa goonettidha kan itti naqnu. Innis faayidaa samaa inni haadha keenyaafis ni fayyada daa'imman keenyaafis ni fayyada jechuudha. tokko sammuu daa'imaatiif irra hin barbaachisan ashaboon ayoodiin kuni lammanni immoo akka kokkoo kan jedhamu hin jira quufa mormaa kan jedhamu sarree ittisuudhaaf nu fayyadaa jechuudha ayoodiin kun. Kanaaf qabatamaan daa'imman waggaa lamaa qofaaf osoo hin taane haadholii keenyaaf irree baay'ee kan barbaachisuudha jechuudha ayoodiin kun. Kanaaf marqaa keenya qophaa'ee bishaan bishaateera buusneet lafatti ayoodiin kan itti godhanneet nyaata madaalamaa keenya daa'ima keenya soorraa jechuudha. Eshe adde xora amma marqaa keenya qophaa'ee bishaan bilchaatara waan ta'eef kan hannoo hafuu ayoodiinii qofatti gochuudhaan tire. Kanaaf isa buusteet lafatti itti naqnaa. jechuudha. Kanaaf asirratti goonetti erga isa waliin dhiyeenyee too ashaboo qabaachuu isaa erga barree ijoollee keenya filaannaa jechuudha. Xuru amma kan nyaata madaalamaa kana qopheeffanneerra marqaa madaalamaa kana qopheessine kan nuuf nyaachisuu qofa miti ree. Kanaaf innis umurii irratti hundaa'aa jechuudha. Nyaanni keenya akkaataatti kennin umurii irratti hundaa'a. Umurii yennaan jedhu ji'a ji'a olii fi waggaa lamaa gadiidhaaf irra caalatti nyaanni kun kan barbaachisu jechuudha. Ji'a ji'a jalqabee amma ji'a kudha tokkotti sa lama hanga sadiidha kan daan dhufee jechuudha. Ji'a kudha tokko lama ga'aa lamaatti uumamaa kennaa fi sinii sadii hanga afuritti kennaa. lo sinii sini kenninaa? Obbo Naggasaa si na gaafatte gaafii sirriidha. Sinii ati na gaafatte sinii bu'uuraa kanan jedhu isa kanadha. sini daa'ima kan kan doomnitidha kan isa kana kennu nuuf jechuudha. Umurii daa'imman naas hin jedhu ji'a ja'a kaasattidha kan nyaata jalqabsiisnu. Ji'a ja'a kaasee amma ji'a toko tokkotti sinii bunaa kana sadii kennaaf jechuudha. Ji'a kudha tokko amma ji'a kudha ji'a ja'a hanga ji'a kudha toko sini buna kana sadi da na fetu jiya ko ya mo gara buta butayti mo sini buna kana hafur Dan jechuudha daa'imman. sirri na namatti yi qabee jo le garama maskaram ko qoqobbaa'ee jira ta nyatu Yoo ta'e kan koo waggaa tokko sila dabarsiteefu siinii sadii hanga afuriitti laadhaaf guyyaatti. Ani adde Loomii Kumsaan jedhama. Hojjettuu isteeshinii fayyaa ganda tulluu kormaati. Faayidaan nyaata madaalamaa kan inni qabu irra caalatti daa'imman ji'a ja'a hanga waggaa lamaa warra jiranidha. Innis maa'inni tokko dhukkubaaf irra akka saaxilamne daa'imman isaan irraa ittisa jechuudha. Lamman immoo sammuu isaanii irraa akka qaroomee fi akka cimina argatuuf irra ni fayyada. Guddina isaaniitiif irra faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf nyaata madaalamaa irratti xiyyeeffannee akka hojjennudha kan waliin hojjechaa turre. Kanaafuu nyaata madaalamaa warri argatanii fi warri hin arganne garaagarummaa guddaa qabu. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle nyaata madaalamaa warri hin arganne sammuu isaanii irra ni quucara hanqina nyaatatiif irree saaxilamuu ni danda'u jechuudha. Hanqina nyaatatiif irree saaxilaman jechuun daa'imtu sun guddina ishee irratti rakkoo guddaa jira jechuudha. Akka gaariidhaan hin guddattu dhukkuba adda addaatiif irree ni saaxilamte jechuudha. Fakkeenyaaf dihaariyaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Dihaariyaan qulqullinarraa fi nyaata dhabuurraa kan dhufu waan ta'eef daa'imti sun du'aa firee saaxilamuu hin dandeessi jechuudha. Nyaanni madaalamaan kun umurii daa'imaa irratti murtaa'a. Daa'imman ji'a ja'a hanga ji'a kudha tokko warreen jiran sinii bunaa jechuudha. Sinii bunaa saneen si'a sadidha. Sinii bunaa sadidha kan ilaallu jechuudha guyyaatti. Warri immoo ji'a kudha tokko hanga waggaa lama warri jiran sinii bunaa afuridha guyyaatti kan laannu fi isa biratti immoo sisa kan jedhamu hin muduraa fi fuduraa kan akka muuzii, kan akka maangoo, burtukaan kana kana dabalataan daa'imman keenya sooruu ni dandeenya jechuudha.